Actor. Actor. Actriz. Actress. Actress. Anfiteatro. Amphitheater. Amphitheater. Audiencia. Audience. Audience. Ballet. Ballet. Ballet. Entre bastidores. Behind the scenes. Behind the scenes. Reparto. Cast. Cast. Coreógrafo. Choreographer. Coreógrafa. Coreografía. Choreography. Choreography. Coro. chorus chorus comedia comedy comedy compositor composer composer director de orquesta conductor conductor vestuario costumes costumes Director. Director. Director. Drama. Drama. Drama. Dramaturgo. Dramatist. Dramatist. Duo. Duet. Duet. Descanso. Intermission. Intermission. Libretista de ópera. Librettist. Librettist. Libreto de ópera. Libretto. Libretto. Opereta. Light opera. Light opera. Musical. Musical musical opera opera opera festival de ópera opera festival opera festival gemelos de teatro opera glasses opera glasses teatro de la ópera opera house opera house Temporada de la ópera. Opera season. Opera season. Cantante de ópera. Opera singer. Opera singer. Obertura. Overture. Overture. Actuación. Performance. Performance. Pieza teatral. Play. Play. Dramaturgo. Playwright. Playwright. Productor. Producer. Producer. Escena. Scene. Scene. Cantante. Singer. Singer. Escenario. Stage. Stage. Escenografía. Stage design. Stage design. Escenógrafo. Stage designer. Stage designer. Miedo al público. Stage fright. Stage fright. Director de escena. Stage manager. Stage manager. Nombre artístico. Stage name. Stage name. Celebridad. Star. Star. Joven estrella. Starlet. Starlet. Teatro. Theater. theater trio trio trio suplente understudy understudy acomodador usher usher